कहो भौजी का हाल चाल बा मन नहीं खेल बा का हो कोई बात नहीं के भौजी सैया तो आवत हो अच्छा भौजी ना आयल तो का भैल आ जाइए रोजो रो जो से दिया हमार रह जा अच्छा तो मामला सीरियस बा का तो जो बना हाँ भौजी ठीक कहा तारा बर्दाश्त कर अच्छा भौजी चिंता मत कर हमरे पर लुटावा हेलो दोस्तों इसी तरह मज़ेदार और हंसी वाला वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल लकी बिल्लू को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और शेयर करें फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह रोमांटिक और मज़ेदार वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद